hello friends this is your host Rachit Panghal आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके डॉग्स में या किसी के भी डॉग में लेग बेंडिंग की दिक्कत आ जाती है उसको कैसे ठीक करें और वो क्यों होती है सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरे पास एक रोड है और उसको भी हल्की फुल्की लेग बेंडिंग की दिक्कत आ गई थी पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों होती है ये कहीं जगह कई लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन की दिक्कत है और दूसरी एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो आज मतलब आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है जो हमारे घर के घर के फ्लोर्स होते हैं वो स्लिपरी होते हैं क्योंकि ज़्यादातर उसमें मार्बल या टाइल्स यूज़ होती है और जो डॉग्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते इस वजह से वो पैर टेढ़े वगैरह रखते हैं तो इसलिए उनकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है आती है और एक रीज़न न्यूट्रिशन है तो ऐसे ही मेरे डॉग के साथ हुआ मेरे डॉग का रीज़न ये था कि फ्लोर वाली दिक्कत थी उसको तो भाई उसका क्या हमने क्योर कैसे करा उसे वो अब 90 परसेंट क्योर हो चुका है डॉक्टर से भी मैंने रिकमेंडेशन ली कि कैसे उसे ठीक करें तो फिर आप अपने डॉग को जितना हो सके उसे जैसे ये जैसे ये पार्क है ऐसी जगह या फिर जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें लेके जाओ ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड उसे वहाँ कराओ जो वो खेलता है ना कोशिश करो कि वो वहाँ पे ही खेले जैसे ये पार्क है यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे एज़ कम्पेयर टू जो फ्लोर्स है आपके घर के और जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे आप मैट बिछा दो या कोई बड़ा गद्दा बिछा दो जैसे कि मैंने थोर के साथ करा थोर के लिए बहुत बड़ा एक गद्दा लगा दिया जो वीडियो में आप देख ही रहे हो साइड में और अभी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं जिसमें उसको और कैसे ठीक करा फिर पापा ने उसको पापा जी उसको रोज़ एक्सरसाइज के लिए लेके जाते हैं और जो बहुत ज़रूरी है आपके डॉग के लिए ग्राउंड में फुल दौड़ाते हैं उसे कि वो पैर सीधे रखे और अब उसकी 90 परसेंट वो इम्प्रूव हो चुका है इस चीज़ में तो सिंपल सी भाषा में ये है भाई कि आप अपने डॉग को ना ज़्यादा देखो ये तो है नहीं कि आप फ्लोर ही चेंज करा दोगे ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है तो भाई अपने डॉग को ना ज़्यादा ना अपने फ्लोर पे खेलने मत दो ये चीज़ है और उसके न्यूट्रिशन पे का ध्यान रखो और ये वीडियो देख लो आगे कि उसको क्या एक्सरसाइज करानी चाहिए कि उसकी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए जितनी देर जितनी बार भी फेंकते हैं ये वहाँ से उठा के यहाँ पे बैठ जाता है इसने ये अपनी जगह बना रखी है यहाँ से छोड़ थोड़ा है यहाँ पे तो ये आराम से बैठ जाता है यहाँ पे बैठ के छोड़ देता है और उसके बाद फिर वहाँ से लेके आएगा तो भी यहीं बैठेगा इस साइड से लेके आएगा तो भी यहीं बैठ तो ये जाके बैठ देते हैं अभी थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया पैंतीस चालीस मिनट होगी मेरे को भी मेरे को भी साथ चल गए जिसको तो चल नहीं थे तो मैं इसकी रोटी भी है डेली इस तरह लेके आता हूँ मैं इसको थोड़ा सा अंधेरा होता है जो लेके आता हूँ में घूम लेते हैं यहाँ पे अच्छा पूरा मैदान है खाली मैदान है फ्रेश हो जाता है यहाँ पे उसके बाद ये इस पर हर रोज़ ये बात है अब ठीक है इसकी ग्रोथ भी सही है देखता भी सही है इसका बहुत और पाँव भी ठीक है इसके बिल्कुल